Le prime notizie riguardo l'esistenza di un luogo di culto a Santa Brigida risalgono al 1294. Secondo la tradizione, l'attuale chiesa di Santa Brigida sorge sopra la grotta dove la santa condusse vita eremitica, fino alla propria morte avvenuta intorno al 900 d.C. Santa Brigida, venuta dall'Irlanda per assistere il fratello malato, arcidiacono del vescovo di Fiesole, si ritirò in preghiera nei boschi del Sasso dopo la morte di lui, dando così vita al culto che sopravvive ancora oggi. La chiesa di Santa Brigida, rimaneggiata più volte nel corso della sua lunga storia, conserva al suo interno una Madonna col bambino Fra Angeli trecentesca del maestro di San Martino alla Palma e due busti in cera di Santa Brigida e del fratello